नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष सम्वादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग कुराकानी गर्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले दुई करोडवाला अडियो प्रकरणमा आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ यो निर्णयसँगै यो निर्णयका पक्षमा एक हिसाबले भन्यो भने यो स्वागत योग्य निर्णय भयो भनेर धेरैले भनिरहेको स्थिति छ भने केहीले चाहिँ ढाका कुमार श्रेष्ठ जसले रासोपाको कोर टिमले दुई अढाई करोड रुपियाँ माग्नका लागि भनेर आफूलाई भनेको जो त्यो अडियोमा उहाँले बताउनु भएको थियो त्यो कोर टिम चाहिँ को हो के हो भन्ने विषयमा चाहिँ रासोपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुसन्धान गर्ने छानबिन गर्ने यो निर्णय किन गरेन भनेर केहीले प्रश्न पनि उठाइरहेका छन् हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यो विषय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा उठेका अन्य केही प्रश्नका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ म हाम्रो आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ एकदमै तनाव व्यस्तता होइन सबै बढिरह होला किनकि आफ्नै पार्टीका एकजना सांसदको त्यो अडियो प्रकरण सार्वजनिक भयो तनाव त बढिरह होला तनाव त अब व्यस्तता त यसै पनि मेरो अहिलेको भूमिकाले पनि अलि व्यस्त त रहन्छु तनावभन्दा पनि अब यस्तो उल्झनहरू नआइदिएदेखि हामीले गर्ने पोलिटिकल कामहरू अझै अलि सहज तरिकाले अझ अझ गतिलोसँग गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो तर त्यस्तो नहुने रहेछ कता कता के के के के आइराख्ने तनाव त अब यसलाई यस्तो कुराहरू व्यवस्थापन गरेरै अगाडि जाने हो जस्तो तपाईँहरूले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्नुभयो धेरैले यो निर्णयको स्वागत गरे किन पनि भने अन्य पार्टीका नेताहरूका सन्दर्भमा पनि यी यस्तै अडियो प्रकरणहरू यसअघि सार्वजनिक नभएका होइनन् तपाईँहरूले जुन द्रुत गतिमा गर्नुभयो नि त्यो ठिक हो भने तर ढाका कुमार श्रेष्ठले जो पार्टीको कोर टिमले मलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाइदिन्छु दुई अढाई करोड रुपियाँ कति व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेको छ त्यो चाहिँ दिनु पऱ्यो भनेर दुर्गा प्रसाईसँग जो भन्नुभएको थियो उहाँले इङ्गित गरेको जो कोर टिम माथि पार्टीले अब छानबिन गर्छ होइन भनेर चाहिँ यो केन्द्रीय समितिले किन केही नबनाए किन चुप लाग्यो भनेर भन्छन् मान्छेहरू के हो तपाईँको दुईवटा प्रश्न पहिला कुरा त हामीले हाम्रो ढाका कुमार श्रेष्ठलाई जे उहाँमाथि यो घटना पछाडि पार्टीले जे जस्ता कदम लियो यो चाहिँ नि एकदमै गर्न जरुरी थियो भन्छु म चाहिँ राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले अनेक कुराहरू गर्छन् होइन सुशासनका कुरा गर्छन् जनताको लागि अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गर्छन् तर आफै चाहिँ नि नैतिक रूपमा त्यो गर्न ठाउँमा छन् कि छैनन् र आफ्नै आफै चाहिँ नि जवाफदेही कति छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो हिजो विगतमा पनि यस्ता धेरै घटनाहरू बाहिर आए तर त्यो पार्टीले बचाएको छ अरू अरू अरू पार्टीले त बचाएको अघि नै मैले भने तर हामी त्यसो गर्दैनौँ किनभने हामीसँग हामी जुन धरातलबाट आएका छौँ हामीले जे गर्न खोजेका छौँ नेपाली राजनीतिमा हामीले जे कुराको चिन्ता थियो जे कुराको विमति थियो अरू पार्टीसँग त्यस हिसाबमा पनि हामीलाई चाहिँ नि उहाँहरूले जस्तो गर्न छुट छैन किनभने हामीलाई जो जो जनताले जो नागरिकहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई विश्वास छ कि हामी अरू जस्तो हुँदैनौँ र त्यो नहुने भनेको त फेरि गफले मात्रै होइन होला त्यो त व्यवहारले पनि देखाउने हो यसर्थमा हामीले त्यो गर्नु जरुरी थियो र त्यो गरिन्छ पनि भविष्यमा पनि त्यस्ता यस्ता कुराहरू आयो भने नगर्ने कुरै छैन जहाँसम्म त्यो को टिमको कुरा छैन यो बडा अचम्मको कुरा छ मैले अन्य इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु मलाई चाहिँ नि त्यो खै अब त्यो त्यो सुनेकै थिएन मैले त्यही अडियो प्रकरण बाहिर आएपछि कोर टिमको कुरा आयो होइन अब त्यो कति सत्य हो त्यो एक्जिस्ट गर्छ कि अन्त त्यो कतिको सत्य हो त्यो हो कि होइन भन्ने विषयमा तपाईँको पार्टीको जुन केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो तर त्यो विषयमा चाहिँ बैठकले केही निर्णय गरेन छानबिन आवश्यक होला नि होइन सत्य तथ्य उहाँले जे भन्नुभयो भनेको विषयमा अब छानबिन चाहिँ आवश्यक पर्छ यस्तो छ त्यो त गम्भीर छलफल भएको छ त्यो विषय गम्भीर छलफल भएको छ जस्तो के के कुरा भयो तपाईँले प्रेस प्रेस मिटमै देख्नुभयो सभापतिज्यूले नामै तोकेर भन्नुभएको छ यदि उहाँहरू हो भने उहाँ त उहाँहरूलाई पनि बहत्तर घन्टा मात्रै भन्नुभएको छ होइन तर पहिलो कुरा त्यो आफैमा त्यो एक्जिस्ट गर्छ त्यो अस्तित्वमा छ कि छैन त्यो एउटा प्रश्न अर्को कुरा हेर्नुहोस् अब कस्तो हुँदो रहेछ भने आरोप लाग्नु पनि राम्रो त होइन तर आरोपै मात्र पनि लगाइदिने हाम्रो त त फेरि सामान्य चलन हो नि त फेरि अर्को एउटा ठाउँ छ ठिक छ त ल यदि त्यो कोर टिम छ भने आउला नि त अब होइन सम्बन्धित ठाउँबाट जल जल जसले त्यो को टिमसँग डिल गरेको छ मानव ढाका कुमार श्रेष्ठ उहाँले त अब फेरि त्यस पछाडि भन्नुपर्ने भएको छ म होइन बाहिर ल्याउँछु यो गर्छु भनेर त्यस पछाडि उहाँ केही केही कुराहरू आए पछाडि फेरि हामीले अनि त्यस उप कारवाही गर्ने कुरा त एउटा भयो अब त्यो नभएको टिम हामी आफै खोज्दै हिँड्ने जस्तो जस्तो तपाईँहरूका प्रति चाहिँ मान्छेहरूको त्यो अधिक अपेक्षा पनि छ कि जस्तो अघि नै यहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो अन्य पार्टीका यी यस्तै अडियो प्रकरणहरू सार्वजनिक नभएका होइनन् ती हुँदाखेरि पनि उनीहरूले केही गरेनन् तर तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यो राम्रो पाटो भयो तर तपाईँहरूका प्रति अधिक अपेक्षा तपाईँहरूमा चाहिँ एक खालको त्यो शुद्धता मान्छेहरूले खोजिरहेका हुन्छन् कि त्यो भएर उहाँले त्यति इङ्गित गरिसकेपछि ल हामीले उहाँलाई बर्खास्त गऱ्यौँ र उहाँले जो इङ्गित गर्नुभएको जो कोर टिम हो त्यो कोर टिम को हो के हो भन्ने विषयमा छानबिनका लागि यति सदस्यीय या उति सदस्यीय यो समिति पनि बनाइएको छ या केही छ भनेर भनेको भएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला यो चाहिँ यतातिर तपाईँहरूको छलफल नै भएन या कोर टिम भनिसकेपछि त कोर भनेको त एकदमै जुन खालको टिम हो त्यो टिम भन्ने बित्तिकै त फेरि हामीहरू आफू पनि फसिने भयो <laughs> बर्बादै हुने भयो भनेर चाहिँ त्यो डरले काम गरे त त्यस्तो होइन त्यस्तो बिल्कुलै त्यस्तो होइन हो चाहिँ नि के हो भने पहिलो कुरा त हामीले त्यो को टिमको विषयमा गम्भीर छलफल गरेका छौँ म आफै त्यसमा एक खालको भनौँ न सक्रिय छु र हामी त्यो छ भने हामी त्यो त्यो के रहेछ भनेर हामी आफै पनि खोज्दैछौँ तर यति गरेनौँ कि तपाईँले भने जस्तो समिति नै बनाएर अथवा अन्य कुनै गरेर ल त्यो कोर टिम अहिले हेर्नुहोस् हामी कहाँ छौँ हामी संसदमा यतिकै यस्तो समयमा छौँ कि हामीले काम धेरै गर्नुपर्नेछ अर्कोतिर हामी चुनावमा छौँ चुनाव पनि फेरि यो चुनाव हाम्रा लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ अरूका लागि भन्दा पनि होइन यसर्थ अब अन्य केही कुराहरू त्यो घटनासँग सम्बन्धित जसरी कोर टिम भन्ने एउटा आयो त्योसँग सम्बन्धित अरू केही आयो भने अब अख्तियारले पनि गर्छु भनेको छ हामी उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्छौँ हामीले हाम्रो प्रेस वक्तव्यमा पनि निकालेका छौँ जुन जुन कानुनी संस्थाहरू आकर्षित हुन्छ यो घटनामा उहाँहरूलाई हामी सघाउने कुरा एउटा रह्यो अर्को कुरा हामीले नभनेको मात्रै हो हामीले आफै पनि आन्तरिक रूपमा त्यो को के रहेछ त के हुनसक्छ त्यसमा को हुनसक्छ भनेर हाम्रो खोज तलास त छँदै नै छ तर फेरि पनि म के भन्छु भने त्यो छैन त्यो कोटिम छैन छैन पार्टीमा कोटिम त हुन्छ होइन को कोटिम हुन्छ तर पैसाको लेनदेन गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने त्यस्तो कोटिम त्यो त्यो वाइयात कुरा हो पार्टीको कोटिम भनेको के हो भने पोर्टफोलियो हुन्छ हेर्नुहोस् तर पदाधिकारीहरू हुन्छ होइन सधैँ केन्द्रीय कमिटी बसेर कुरा काम गर्न सकिँदैन अब जस्तो कहिलेकाहीँ सभापतिज्यू र म मात्रै बसेर काम गर्छु अब त्यो कोर्टिम हो नि त अन्त कतिपयले यति बेला सामाजिक सञ्जालमा के पनि लेखिरहेछन् भनेदेखि जस्तो कोर टिममा सभापति नपर्ने प्रमुख सचेतक नपर्ने उपसभापति नपर्ने भनेदेखि यो पार्टी कसले छ भनेर पनि प्रश्न सोध्नु त्यो कोर त हामी छौँ तर यस्तो खाले कोर टिममा त हामी छैनौँ नि त होइन उहाँले इङ्गित गर्नुभएको कोर टिम त्यही कोर टिम होइन त्यो त्यो होइन त्यो त्यस्तो होइन त्यो त कसै त्यो त त्यो सम्भव पनि छैन त्यो उहाँले गर्नु पनि हुन्न किनभने उहाँलाई थाहा छ हाम्रो काम गराइ अब अहिले घटनाले एकातिर लग्यो हाम्रो त राम्रो त्यसो यसो होला त ढाका कुमार श्रेष्ठले दुई अढाई करोड रुपियाँ दुर्गा प्रसादसँग माग्ने र आफै झ्वाम पार्ने उद्देश्य उहाँको त्यही मात्रै मलाई थाहा छैन त्यो के हो त्यो मलाई थाहा छैन किन थाहा छैन भने म त्योसँग त्यस्तो कुराहरूमा मेरो चासो पनि छैन मलाई फुर्सद पनि छैन हेर्नुहोस् एक हिसाबमा होइन मैले मेरो काम गर्ने हो उहाँले के गर्नुभयो अब अब आउला किनभने त्यो कानुनी दायरामा गइसक्यो हामीले हाम्रो ठाउँबाट राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा हामीले जे गर्नु पर्थ्यो हामीले त्यो गऱ्यौँ यहाँभन्दा बेसी हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ गर्ने त अब कानुनले हो होइन अब यहाँ प्रशासन छ अख्तियार आफैले गर्छु भनेको छ जस तपाईँ त्यो उहाँहरूले गर्नु जस तपाईँहरू त्यो कोर टिममा को को रहेछन् त्यो घुस माग्ने कोर्ट टिम भनौँ न त्यसको छानबिन चाहिँ गर्नुहुन्छ हामी एकदम आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिरहेका छौँ अरू संस्थाले पनि गरोस् भन्ने चाहन्छौँ हामी कतिपय कुरा हाम्रो बसको हुँदैन यदि हामीले पत्ता लगाउन सक नसक्छौँ भने हाम्रो भनेर पनि सीमितता छ त्यसो हो भने अख्तियारले पत्ता लगाइदियोस् अथवा अरू प्रशासनले पत्ता लगाइदियोस् त्यस पछाडि हामीले गर्नुपर्ने लिनुपर्ने कदम त हामी लिइ नै हाल्छौँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो यात्रा भनेको धेरै लामो यात्रा हो र हामी अहिले भर्खरै सुरु गरेका छौँ होइन यो भर्खरै सुरु गरिरहँदा यति निर्मम भएर हामीमाथि आक्रमणहरू भइरहेको छ त्यो तपाईँले अघि पनि तनाव साँच्चीकै खालको थ्याक्न सक्दैन मान्छेले जस्तो तपाईँहरूमाथि आक्रमण त होइन होला त्यो किनकि जस्तो यही विषय जस्तो भनौँ न एउटा बोरामा कुनै कुहिएको आलु रहेछ भने बेलै सबैमा त्यो फाल्न पाइयो भनेदेखि राम्रो होला होइन जस्तो जुन सञ्चार माध्यमले जुन प्रकारको अडियो सार्वजनिक गर्यो सञ्चार माध्यममा आए तपाईँहरूको पार्टीभित्र यस्तो यस्तो भइरहेछ है भनेर बेला बखत जुन समाचार आउँछ त्यसले त तपाईँहरूलाई राम्रै पो गर्छ त होइन र तर तपाईँको पार्टीका सभापति सञ्चार माध्यमका माथि यस्तो आगो आगो बन्नुहुन्छ कि यस्तो छ कोही बेला तपाईँ एकजना प्रमुख सचेतक तपाईँ प्राध्यापन पेसामा पनि लामो समय रहेको व्यक्ति एकजना बौद्धिक व्यक्ति संसदमा पनि तपाईँको त्यो शालीन प्रस्तुतिको धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् कस्तो पार्टी सभा अब त्यो मिडियामाथि किन यति धेरै खनिएको होला होइन मिडियाले त सहयोगै पो गरे हुन् त भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्छ एकदम ए यस्तो छ आलोचना त असाध्यै स्वीकार्य छ म मैले फेरि यो यो कुरा मात्रै गरेको होइन साँच्चीकै यो संसार आलोचनाबाट बन्छ भन्ने विश्वास गर्ने म त्यो क्रिटिकल पेडागोजीको त्यो पाउलो फ्रेरेहरूको लाइनको मान्छे हो होइन मैले युनिभर्सिटी पढाउँदाखेरि पनि म त्यो क्रिटिकल पेडागोजीमा विश्वास गर्थेँ र मैले सोसाइटी ट्रान्सफर्मेसन गर्न पनि त्यो एक खालको क्रिटिकल मास हुनुपर्छ लोकतन्त्रलाई स्ट्रेन्थेन गर्न पनि क्रिटिकल मास हुनुपर्छ होइन राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनलाई पनि क्रिटिकल मास चाहिन्छ भन्नेमा हो त्यो भनेको हामीलाई लागि पनि क्रिटिकल मास चाहिन्छ तर त्यो आलोचना र गाली गलोज फरक हुन्छ हामी अहिले पछिल्लो समयमा कतिपय कुराहरूमा नगरेको कुराहरूमा पनि हामीलाई गाली गरिएको छ जस्तो जस्तो यो तपाईँको पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ त्यो घुस प्रकरण भनौँ त्यो त्यसमा उहाँ सामेल हुनुभएको मिडियाले ल्याइदियो यसका लागि तपाईँहरूले धन्यवाद होइन त्यसमा विमति छ होइन तपाईँहरूले धन्यवाद मिडियाले यस्ता कुराहरू खोतल दियोस् भनेर होइन भनेको पनि खासै सुनिएन बरु तपाईँको पार्टीका समर्थकहरूले मिडियाका माथि नै यति धेरै आलोचना यति धेरै आलोचना तपाईँहरूलाई त एउटा आरोप पनि के के लगाइन्छ भनेदेखि जस्तो तपाईँहरूले नि त्यो गाली गर्ने चाहिँ एउटा टिम हुन्छ नि जो पार्टी सभापति या पार्टीका कुनै पदाधिकारी कसैका विरुद्धमा कसैले थोरै केही लेख्यो बोल्यो भनेदेखि त्यसका विरुद्धमा लेख्न बोल्नका लागि भनेर ठुलो एउटा समूह नै तपाईँहरूले खडा गर्नुभएको छ भन्ने आरोप पनि छ त्यस्तो हो त्यस्तो त होइन तपाईँले यो गलत मान्छेलाई यो प्रश्न गर्नुभयो मलाई चाहिँ नि किनभने म यो होल अवधारणाको विरुद्ध विरुद्धको मान्छे मलाई यो अराजकता यो पपुलिजम र यसले ओभरअल डेमोक्रेसीलाई नै विक गर्छ भन्ने विचार राख्ने मान्छे म होइन मलाई केही पनि थाहा छैन त्यो विषयमा अब मेरा थाहा न थाहा नपाउन सक् सक्छु नि त मैले र म त्यसमा विश्वास पनि गर्दिनँ र मलाई के लाग्दैन भने हेर्नुहोस् अब आजको यो हाम्रो मात्र लागि मात्रै होइन अहिलेको यो मास सोसाइटी नै अर्कै हुँदै गएको छ जुन किसिमको नयाँ नयाँ मिडियमहरू हामीसँग छ त्यसले त्यो कति सत्य हो कति असत्य हो कसले गरेको छ त्यो थाहा हुँदैन तर यो राम्रो होइन भन्ने भन्ने नै हो जसले गरेको भए पनि यो राम्रो होइन यसले अन्तत्वगत त्यो स्टेटलाई नै फ्रेजाइल बनाउँछ भन्ने बुझ बुझाइ भएको मान्छेमा मेरो अहिलेसम्म मेरो पनि मेरो आफ्नै गतिविधि तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि म त्यति धेरै मिडिया चलाउँदिनँ चलाउनु पर्छ सञ्चार गर्नुपर्छ हामीलाई सबै चाहिन्छ तर त्यसको त एउटा महत्त्व हुन्छ नि त तर अब हेर्नुहोस् कस्तो हुँदो रहेछ भने कसले कहाँबाट के लेख्छ त्यो कतिपय कुरा हाम्रो ब हाम्रो हाम्रो उसमा पनि हुँदैन कन्ट्रोलमा पनि हुँदैन जहाँसम्म तपाईँले त्यो ग्रुप त्यस्तो त हेर्नुहोस् हामी गर्दै हामी पोलिटिकल पार्टी हो हामी प्रोपोगान्डा गरिरहेका छैनौँ हामी कुनै एउटा निश्चित अभियान मात्रै गरिरहेका छैनौँ किनभने हाम्रो त लामो यात्रा छ तर अब हामीलाई सद्भाव राखिरहँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो पक्षमा साथीहरूले त्यो कुरा गरिदिँदाखेरि मलाई पनि के भइरहेछ यो भन्ने लाग्छ अब त्यो म मैले भन्ने गरेको त्यो माया पनि त्यो बिगार्ने टाइपको माया भन्छु क्या मजाले माया त होला तर हुन्छ नि कहीँ कहिले काहीँ बाबा आमाले धेरै माया गरिदिएपछि बच्चाहरू बिग्रिने नपढ्ने होइन यस्तो हुने सम्भावना हुन्छ त्यो माया त होला तर त्यस्तो मायाले फेरि हामीलाई पार्टी बनाउँदैन त्यस्तो मायाले हामीलाई जिम्मेवार बनाउँदैन त्यस्तो मायाले हामीलाई चाहिँ जवाफदेही बनाउँदैन भन्ने हो त्यही भएर अब यो हाम्रो सवालमा मात्रै होइन धेरै मान्छेहरूको धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूको तपाईँलाई थाहा छँदैन आफै मिडियामा हुनुहुन्छ त्यो छ तर म चाहिँ नि त्यो त्यो त्यो त्यो क्षेत्रमा म रहन्न कहिले पनि रहँदिनँ मैले मेरो विचार दिने हो मैले म तपाईँसँग सञ्चार गर्ने हो र तपाईँलाई मेरो कुरा गर्ने हो तपाईँको कुरा सुन्ने हो अनि जब समाजको कुरा आउँछ राजनीतिको कुरा आउँछ छलफल बहस गरेर टुङ्ग्याउने हो होइन चाहिन्छ सञ्चार पनि अलि अलि धेरै मान्छे फराकिलो ठाउँमा जानलाई हामीलाई सञ्चारको माध्यम चाहिन्छ तर आज जे भइरहेको छ मलाई चाहिँ लाग्छ यो हाम्रो मात्रै समस्या वैश्विक रूपमै विश्वव्यापी रूपमा आज यो खालको मिडियाबाजी यो खालको मिडियमहरूले अलिकति लोकतन्त्रलाई अलिकति स्टेटलाई नै कता कता लाने हो कि भन्ने मलाई म पार्टीभित्र त्यस्तो केही छैन तपाईँको पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि एउटा आरोप न लागेको हो होइन आरोप लाग्ने बित्तिकै तपाईँहरूले एक्सन लिइहाल्नु भयो त्यो एक्सन राम्रो पनि हो तर अर्को कोणबाट कसरी पनि हेरिरहेछन् र कसरी पनि प्रश्न सोधिरहेछन् मान्छेहरूले भने आरोप लाग्ने बित्तिकै यो प्रकारको एक्सन पार्टीले लियो उहाँका माथि चाहिँ अब तपाईँकै पार्टीका सभापतिमाथि बग्रेल्ती आरोपहरू छन् तर ती आरोपका विषयमा चाहिँ आरोप लाग्दाखेरि चाहिँ फेरि पार्टी सभापति चाहिँ उहाँ चाहिँ सभापति नै बनिरहनु पर्ने निर्वाचन नै लडिरहनु पर्ने भनेर यसरी पनि भन्छन् नि आरोप लाग्दैमा यो खालको कारवाही हो भने त जस्तो तपाईँको पार्टी सभापतिका विषयमा त सर्वोच्च अदालतमा राहदानीको विषयमा मैले बुझेँ मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्न दुईवटा कुरा यसमा मैले भन्नुपर्ने एउटा आरोप कसलाई लागेको छ हामी आज सार्वजनिक व्यक्ति हो यो राज्यमा देशको सेवा गर्छु जनताको सेवा गर्छु तिमीहरू जनताले न नभ्याएको गर्न नसकेको काम म गर्छु मेरो चाहिँ जीवन जनतालाई देशलाई भनेर हिँडेको मान्छे त्यो त्यो मान्छेलाई आरोप लाग्नु भनेको अन्य सामान्य मान्छेलाई ला आरोप लाग्नुभन्दा फरक कुरा हो एउटा त्यहाँ बुझ्नुपर्छ यो कुनै लमा यो कस्टमारी हुन्छ क्या एउटा त्यो त्यो त्यो एउटा दर्शनको लेभलमा बुझ्नुपर्छ भन्छु म कहिलेकाहीँ अनि आरोप आरोप आरोप पुष्टि हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ नि त भनेको आरोप लाग्नु केही पनि नहुनु चाहिँ नि होइन अनि मलाई लाग्छ कानुनी भाषामा पनि केही कुराहरूको आरोप लागे पछाडि तपाईँको सर्ट एन्ड ह्युमन राइट्स कटेल हुन्छ क्या होइन आरोप मात्रै हुने बित्तिकै पनि हुन्छ भला त्यहाँ क्रिमिनल जस्टिसको सिस्टम त छँदै नै छ तर त्यो हुन्छ अनि एउटा साम एउटा यो देशको सङ्घीय सांसद जस्तो मान्छे जनताको जनप्रतिनिधि उसलाई आरोप लाग्दाखेरि निरपेक्ष रूपमा त्यो आरोप मात्रै हो त्यस्तो हुँदैन गर्नु हुँदैन त्यो गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ भने हामी चाहिँ नि एकदम अराजक एकदमै त्यो पावर त्यो पार्टीले एकजना सांसदका प्रति चाहिँ त्यो निर्मम बन्न सक्ने पार्टी सभापतिका केही नहुने कसरी केही भएन सांसद पद गयो पार्टी सभापति पद त्यो त सर्वोच्चले निर्णय गरिदिन्छ पार्टी सभापति पद पनि गयो नि सर्वोच्चले निर्णय गरिदिन्छ त्यो त सर्वोच्चले अब हामीले त उहाँको तर तर अहिले तर अहिले ढाका कुमार श्रेष्ठका सन्दर्भमा त कहीँबाट त्यो निर्णय त भइसकेको हुन्छ हुन्छ सवाल होइन हुन्छ होइन जसरी आरोप लाग्ने सभापतिलाई चाहिँ केही नहुने मेरो कुरा बुझ्नु भएन तपाईँले भन्छन् मेरो कुरा बुझ्नु भएन तपाईँले फेरि बुझाए मेरो कुरा कसरी बुझ्नु भएन भने पार्टी सभापतिको कुरा सर्वोच्चको कुरा थियो सर्वोच्चभन्दा पहिला हामीले जान्ने भएर गर्ने कुरा त होइन होला अदालतलाई मान्नु पऱ्यो होइन अदालतले जुन बेला भन्यो अदालतले भनिसके नभनेको भए पनि त्यो हामी गर्थ्यौँ होला तर अदालतले भनिसकेपछि त त्यसलाई मान्नु पऱ्यो त्यसलाई अदालतले मात्रै गर्यो भनेर बुझिदिनु भएन त्यस पछाडि हामीले त्यो मिटिङ गरेनौँ सभापति अफिस आउनु पार्टी कार्यालय आउनु भएन संसदीय दल आउनु भएन यो कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो सर्वोच्चले गरिसके पछाडि त्यहाँभन्दा माथि हामीले गर्ने कुरा थिएन त्यो एउटा कुरा हो अलिक फरक कुरा थियो उहाँको मुद्दामै भएको कुरा भयो अब ढाकाजीको कुरा के हो भने कहाँ आरोप लागिसके पछाडि पनि उहाँ संसदमा गएर स त्यो सकिँदैन त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने हो मेरो चाहिँ कि ठिक छ उहाँको आरोप पुष्टि भएन भने त फेरि उहाँलाई त जहाँको त अनि त उहाँ उहाँलाई जसरी पार्टीबाट बर्खास्त गरियो त्यसै गरी पार्टी सभापतिका विरुद्धमा पनि जुन खालको आरोप त छ नि त होइन आरोप लागिसकेपछि उहाँले पनि मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुन्थ्यो पार्टीलाई साँच्चै त्यो क्लिन हुन्छ नि तपाईँहरू का प्रति जनताको ठुलो अपेक्षा छ तपाईँहरूलाई त्यही अपेक्षा भएर नै बिस बिसवटा सिट तपाईँहरूलाई संसदमा जनताले दिए होइन यी पुराना पार्टी भन्दा यो पार्टी पुरै फरक हुनुपर्छ भनेरै त्यो गरेका हुनुहुने एकजनालाई आरोप लाग्दा एउटा अनि उहाँले पनि यो गरिदिए हुन्थ्यो नि भन्छन् हुन त उहाँको कुरा तपाईँले भन्ने होइन होइन यद्यपि तपाईँ त्यो पार्टीको एकजना प्रमुख नेता भएर पनि बुझेँ तपाईँले भनेको कुरा यस्तो छ उहाँको कुरामा उहाँको जब सर्वोच्चले उहाँको मुद्दामा एउटा फैसला गर्यो त्यस पछाडि उहाँको सबै कुरा गुम्यो होइन त्यो सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि हामीले पनि पार्टीले निर्णय गर्नु त्यो त नागरिकताको सवालमा ठिक छ राजधानीको आरोप लागिसकेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर अगाडिको त्यो त मलाई भन्न दिनुहोस् प्लिज म भन्दैछु होइन त्यो सर्वोच्चले गरिसके पछाडि फेरि हामीले पार्टीले निर्णय गरेर उहाँको संसद पद रहेर भन्नु परेन त्यो परेन पासपोर्टको कुरा छ त्यो अहिले त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि महाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई मुद्दा चलाउन नप त्यसै भनेन होला नि त त्यसको पनि त गरिमा होला त्यसको पनि त क्षेत्राधिकार होला होइन त्यसो नहुन्थ्यो भने मानद मानदेविकता कार्यालय किन चाहियो प्रशासन किन चाहियो होइन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै इन्भेस्टिगेसन भएर उच्च अदालतमा गएर उच्च अदालतले पनि परेन यसमा परेन भनेर तपाईँले पाठ नागरिकता सम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि न्यायाधीशहरूले लेख्नु भएको छ यो हामीले हेर्नु परेन भन्नुभएको छ त्यो एकदम विधिसम्मत रूपमा अनि अन्तिममा गएर महानधिवक्ता कार्यालयले अब मुद्दा चलाउनु पर्दैन भनेर गर्यो होइन ठिक छ अझै पनि अदालतमा जान सक्ने एउटा बाटो छ जानु जान्छ होला गयो भने फेरि अदालतले के गर्छ हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प छैन तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो त एउटा नजिर हो यसलाई त राम्रो भन्नुपर्छ होइन राम्रो त मैले राम्रो भनेर मैले सुरुवात गर्ने कार्यक्रम यति बेला पनि म तपाईँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो नेपालमा अरू त्यस्ता पार्टीहरू छैनन् भनेर यो अहिले पनि भन्छु तर मैले व्यक्तिसँगको तर मैले भनेको अहिले यो तपाईँको कुरा क्लियर गर्दैछु जस्तो सभापतिज्यूको पार्टी गृह मन्त्रालय ela é igual eu. त्यही एउटा निर्णयले संसदमा सांसदको रूपमा उहाँ रहनु भएन पार्टी सभापति पद उहाँको गयो र त्यो सबै नमिलेसम्म त्यो ना नागरिकताको केसमा जे जे अदालतले उहाँलाई गर भन्यो त्यो सबै नगरेसम्म हामीले सक्ने फर्काउन सक्ने पार्टी सभापति फर्कायो तर अरू त फर्केन नि त त्यो सजाय त भोग्नु पनि उहाँले सांसद पद रहेन आज उपनिर्वाचन हुँदैछ होइन गृहमन्त्री रहेन भन्दाखेरि त्यो त्यो चाहिँ नि कारणमा पुगिसकेको थियो त्यो चाहिँ आरोप भयो अब म म आज प्रमुख सचेतको रूपमा छु मलाई कुनै त्यस्तो भ्रष्टाचार सम्बन्धी अथवा अन्य एकदमै अपराध सम्बन्धी मलाई कसैले आरोप गर्यो भने त फेरि म त्यो जस्ताको तस्तै रहँदिनँ त्यो त्यो जिम्मेवारीले गर्दाखेरि पुरुष पुष्टि नहुन सक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि उसले त्यो फराकिलो काम गर्न दिनुहुन्न त्यही हो पावर एब्युज भने त्यही त हो नि सांसद भइरहँदा मन्त्री नै भइरहँदाखेरि त मान्छेले अरू चिज पनि गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन एउटा त्यो अर्को कुरा हामीले एउटा जुन सुशासन भनिरहेछौँ हामीले जे हाम्रो धरातल जे हो त्यसलाई बचाउन पनि त हामीले त नजर एउटा एउटा नजिर बसाउनुपर्छ यसले त अरू अरू पार्टीले नैतिक दबाब दिन्छ होइन त्यो ढाका कुमार श्रेष्ठको विषयले त नैतिक दबाब दियो नै यसमा कुनै दुविधा छैन कुनै शङ्का छैन तर मैले सोधेको चाहिँ आरोप चाहिँ उस्तै त आरोप हो आरोप लाग्दा एउटालाई चाहिँ जस्तो भन्छ नि हाम्रो समाजमा जस्तो सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भने जस्तो त्यही पार्टीको सभापतिलाई चाहिँ केही भएन उता यसमा यसलाई धेरै अन्तै जान्छ के कुरा यसलाई धेरै बहस गर्दाखेरि फेरि कस्तो हुन्छ भने ढाकालाई कारवाही नगर्नु पर्थ्यो भन्ने अर्थ होइन त्यो त्यस्तो त्यो त्यो त्यो आशय नै होइन ठिक छ मात्रै मैले के सोधेको भने आरोप लागि त्यति बेला पनि हामीले पार्टी सभापतिको विषयमा हुँदाखेरि पनि हामीले पार्टीका हिसाबमा हामीले गर्नुपर्ने हामीले संसदीय दलको नेता अर्कै बनायौँ होइन त्यो पनि त एक्सनै हो नि त एक दिन दुई दिनका लागि सर्वोच्चले निर्णय गरिसकेपछि गर्नुभयो त्यो पनि तपाईँहरूको राम्रै त्यो त कानुनी राज्यमा तपाईँले के बिर्सिनु भएन भने त्यो क्राइम कुन खालको हो भनेर पनि हेर्नुपर्छ क्या जस्तो हुन त अदालतमा विचाराधीन विषयमा त्यति धेरै बहस नगरौँ होइन तैपनि जो राजधानीको विषय यो फौजदारी कसुर सम्बन्धी यो कानुन आकर्षित हुने विषय भनेर पनि भनिरहेका छन् होइन अनि जो महानधिवक्ताको कार्यालयले तपाईँको पार्टीका सभापतिका सन्दर्भमा जुन राहदानीको विषयमा मुद्दा नचल्ने जुन निर्णय गर्यो महानधिवक्ताको कार्यालयले त्यसमा चाहिँ अब जस्तो तपाईँहरूलाई लागिरहेको आरोप तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जो विश्वासको मत दिनुभयो नि प्रचण्डलाई पछिल्लो पटक त्यही विश्वासको मतसँग चाहिँ त्यो सौदाबाजी गर्नुभयो लेनादेना त्यसमा भयो भनेर भन्छन् जुन दिन महानधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गर्दै थियो जुन दिन महानधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गर्दै थियो त्यही दिन नै तपाईँहरूको को हो कि मानवाधिवक्ताको कार्यालयमा के कहाँ हो कि हारगुहार गर्न जानुभएको थियो भनेर पनि भने यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै मलाई सोध्नुभयो र राम्रो गर्नुभयो तपाईँ नै जानुभएको थियो होइन होइन म म भन्दैछु भन्न दिनु यो हेर्नुहोस् अब कुरा जे पनि गर्न पाइन्छ हामीले यस्तोको लागि त लोकतन्त्र ल्याएको होइन तर अब केही कुराहरू ल्याउँदाखेरि त्यो सँगसँगै आउने कुराहरूलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ यो विषयमा मलाई जानकारी थियो कि यो काम मुद्दा किनभने मैले हेर्नु पर्थ्यो मेरो पार्टीको सभापति हो त उहाँको मुद्दामा कहाँ के पुगिरहेछ इन्फर्मेसन राख्ने सवालमा गर्दाखेरि त्यो दुई एक हप्ता अगाडि नै त्यो महाधिवक्ता कार्यालयले त्यो खालको निर्णय गर्दैछ होइन उहाँको खासै गर्न नपर्ने रहेछ भन्ने खालको एक खालको कुरा सुन्नेको हो तर संयोग कस्तो पर्थ्यो भने जुन दिन हामीले विश्वासको मत दिइरहेको थियौँ त्यही दिन त्यो निर्णय गर्यो त्यस्तो केही पनि होइन तपाईँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो केही पनि होइन त्यो जरुरी पनि विश्वासमा अहिले अहिले छोडिदिनु सक्दैन त त्यसो भए हामीले त्यस्तो होइन हामीले विश्वासको मत दिएको भनेको यो देशको राजनीतिक स्थायित्वको लागि दिएको होइन हामी आज सरकार जनताले हामीलाई सरकारको नेतृत्व गर भनेर पठाएको होइन हामीले कसै न कसैलाई विश्वास दिनुपर्छ त्यो दिँदाखेरि हाम्रा पनि त केही केही बुझाइ हुन्छ नि यो पार्टीले चाहिँ अलिक कम्पेरिटिभली गर्छ कि पौष दसको हामीले नै निर्माण गरेका थियौँ हामीले नै बनाएको गठबन्धन टिकाउन सकेन त्यो पनि हाम्रा कारणले होइन फेरि तर पनि टिकाउन सकेन त्यहाँ विभिन्न कुराहरू भए त्यस पछाडि जो बन्यो त्यो अलि लामो जान्छ जान्छ कि भनेर हाम्रो एउटा कल हाम्रो एउटा बुझाइ भनौँ न एउटा कुरा त्यो हो अर्को कुरो आफू सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ मात्रै समर्थन गर्ने विश्वासमा दिने नभए नगर्ने भन्ने त्यो त्यो एउटा एउटा जुन भाष्य निर्माण भएको छ एउटा पोलिटिकल कल्चर छ त्यसलाई पनि अब कहीँ न कहीँ त्यस्तो होइन हामी सरकारमा नरहँदा पनि विश्वास मत दिइरहन सक्छौँ किनकि काम गर्न दिने आजको हाम्रो संसदको अङ्कगणितले के भन्छ पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर सहकारी गर भन्छ होइन त्यो त्यति मात्रै हो अरू केही पनि होइन त्यसरी लेनदेन हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री त्यसो गर्नु कसैले पनि गर्न सक्थ्यो किन त्यो मुद्दा अर्कै हो होइन तर क के चाहिँ नि गर्न सकिन्छ भने जस्तो तपाईँ र म सहकारी गरिरहँदाखेरि केही कुराहरूमा त हाम्रो मिल्ने ठाउँ होला नि त मुद्दा मिल्ला विचार मिल्ला होइन हामीले गर्न खोजेको कुराहरू मिल्ला त्यो हिसाबमा हो अब यो पनि बहस त धेरै पछाडि आइसक्यो अलि अगाडि यो अलिक घनीभूत थियो अहिले चाहिँ नि बिस्तारै अब बुझेको होला जस्तो लाग्छ यदि मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यस्तो केही पनि भएको छैन हेर्नुहोस् यति के हो भने आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र हुने धेरै कुरा मलाई थाहा हुन्छ होइन मेरो भूमिकाका हिसाबमा पनि मलाई थाहा हुन्छ र म त्यसमा नचाहेर पनि म सम्मिलित भइ नै हाल्छु होइन त्यस हिसाबमा त्यो पासपोर्टको विषयमा हामीले त्यस्तो केही पनि गरेका छैनौँ गर्थ्यौँ भने त गृह मन्त्रालय हुँदैखेरि त्यो मुद्दालाई अन्य अन्यकरण गर्न सकिन्थ्यो त्यति बेला पनि गरेनौँ हामीले यो चाहिँ कुराहरू हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने लाग्छ अब जस्तो गर्नुभयो कि भनेर सोध्यो भने पनि यति बेला त हामीलाई हामी सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि एउटा त्यो कस्तो खालको त्यो भए चाहिँ छ भनेदेखि जस्तो तपाईँको पार्टीका नेताहरूका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न उठायो भने जस्तो तपाईँका पार्टीका सभापतिले गृहमन्त्री पद गुमाएर बाहिरिँदै गर्दा जो बाह्र भाइ चौध भाइ जे भन्नुभयो अहिले त सबैलाई प्रश्न उठायो कि त्यही हुन्छ नि यी बाह्र भाइ मध्येका के भन्ने त्यो लाग्छ त्यो भएर अलिकति डराई डराई तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हार्दिक मेरो मैले तपाईँहरूलाई हार्दिक निवेदन के छ भने त्यो एउटा त्यो घटनाका पछाडिका धेरै घटनाहरू छन् त्यो देखिहाल्यो उहाँले त्यहाँ त्यति बेला बोल्दाखेरि पनि त्यो उहाँलाई जे ला जे लाग्यो ड्याङ्ग भन्नुभएको होइन लामो अनुभव लामो पीडा धेरै कुराहरू छ त्यतातिर बहस नगर काफी बहस मैले गरिसकेँ धेरै ठाउँमा गएर होइन तर मेरो चाहिँ नि भनाइ के हो भने यदि त्यसरी हामीलाई बुझेको छ भने हामी त्यसरी नबुझिदिनु होला तपाईँहरूले जस्तो पनि निर्मम प्रश्न हामीमाथि गर्न तपाईँहरू तपाईँहरूलाई छुट छ र तपाईँले गर्नुपर्छ तर प्रमुख सचेतकज्यू एकदम मनकै कुरा गरेँ है मैले तर तपाईँहरूका माथि नि प्रश्न उठाउन चाहिँ कता कता त्यो धेरै सञ्चार ठिक छ त्यो भयभीत त्यसलाई चिर्नुपर्छ त्यस्तो मैले भने नि त ल मलाई थाहा यसरी मैले यो प्रश्न तपाईँले अहिले जसरी गर्नुभयो यसरी मलाई प्रश्न गरिएको थिएन यदि त्यस्तो हो भने म आजै भन्छु तपाईँको कार्यक्रमबाट कृपया त्यस्तो होइन र हामीले त्यस्तो जानेर नियतवश कुनै बेला हामीले सवाल जवाफ गऱ्यो होला पार्टी सभापतिज्यूबाट भयो होला मैले कतै गरेँ होला तर त्यो नियतवश तपाईँहरूको प्रश्नलाई तपाईँहरूको प्रश्नलाई मार्न र गरेको होइन मलाई के विश्वास छ र म सधैँ के भन्छु भने प्रश्न गर्नुहोस् किनभने प्रश्न पनि महत्त्व हुन्छ क्या मैले त भन्ने गर्छु हेर्नुहोस् श्रीमद् भागवत गीता त्यो कृष्णले बोलेर मात्रै राम्रो भएको होइन अर्जुनको प्रश्न राम्रो थियो त्यही भएर कृष्णको जवाफ राम्रो आएको हो भने हामीलाई राम्रो प्रश्न गरिदिनुहोस् अब प्रश्न गर्ने नाउँमा फेरि तपाईँलाई थाहा छ मिडिया पनि अब भनौँ न कति खाल कस्ता कस्ता प्रश्न हुन्छ क प्रश्नको पनि एउटा सीमितता हुन्छ दायरा हुन्छ त्यसले आफै त्यसको पनि एउटा गरिमा हुन्छ प्रश्नको पनि गरिमा हुन्छ गर्ने शैलीको पनि हुन्छ म चाहिँ तपाईँकै यो मिडिया मार्फत भन्छु कृपया हामीलाई प्रश्न गरिदिनुहोस् अझ धेरै प्रश्न गरिदिनुहोस् त्यो प्रश्नले ताकि हामी बन्न सकौँ त्यो प्रश्नले हामी अझ जवाबदेही हुन सकौँ त्यो प्रश्नले अझ हामी परिपक्व हुन सकौँ यो जानेको छैन नि त हामी पनि त गर्दैछौँ तपाईँलाई धेरै प्रश्न गर्नु मन थियो तपाईँको समय व्यस्तताका कारणले पनि मैले छोट्याएँ अब यो कार्यक्रमलाई जस्तो म तपाईँहरूले बर्खास्त गर्नुभएका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठका विषयमा एउटा जिज्ञासा राखेँ त्यसपछि अरू एक दुईवटा बाँकी छन् है जस्तो तपाईँहरूले उहाँहरूलाई उहाँलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय त गर्नुभयो तर त्यो त्यसको जुन एक प्रकारले भन्यो भने अब जुन संसदबाट सभामुखले जो पढेर सुनाइसकेपछि मात्रै उहाँको सांसद पद जान्छ क्या अरे होइन त्यसका लागि कानुनी जटिलताहरू चाहिँ धेरै छन् भनेर भन्छन् तपाईँहरूले त निर्णय गर्नुभयो जस्तो तपाईँको पार्टीले उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण लिनु पर्थ्यो अरे के हो त्यो तपाईँलाई थाहा होला तपाईँहरूले अनुशासन समितिले चाहिँ स्पष्टीकरण लियो अरे यो प्रक्रिया नै भएन त्यो भएर कानुनी जटिलता चाहिँ देखिन सक्छ भनेर भन्छन् तपाईँ संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ अब यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ र उहाँको सांसद पद पुरै कहिलेबाट चाहिँ जान्छ अब मलाई पनि यो मैले यसो हेरेको थिएँ अब के होला त किनभने त्यो हेर्नु पनि पऱ्यो होइन हेर्दाखेरि यो अलिकति झन्झ अलिक अलि लामो बाटो छैन अब प्रक्रियामा त जानु पऱ्यो हेर्नुहोस् होइन उहाँको मुद्दा पनि त अब कहिलेसम्म जाला नि त एउटा प्रक्रिया हुन्छ तपाईँले भने जस्तै हो हामीले अनुशासन समितिलाई हाम्रो एउटा अनुशासन समिति छ त्यो केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गतको त्यसले जे गर्यो गरेर केन्द्रीय कमिटीले त्यसले प्रतिवेदन बुझायो त्यो प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो हामीले सभामुखलाई अब पत्र पठाउँदैछौँ सभामुखले संसदमा त्यो स्थान रिक्तको घोषणा गर्नुहुन्छ त्यो जानकारी दिनुहुन्छ त्यसरी उहाँले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनुहुन्छ अनि निर्वाचन आयोगले काम आफ्नो काम गर्छ होइन अलिकति लामो बाटो छ यही त हो फेरि कस्तो गाह्रो रहेछ भने संविधानको मलाई लाग्छ धारा उनानब्बेमा यो व्यवस्था छ र त्यहाँनिर अलिकति के के भयो भने चाहिँ भनेर लेखेको छ होइन दल त्याग गरेको अवस्थामा भन्ने एउटा छ जो चाहिँ नि कि त व्यक्तिले गर्ने हो कि त पार्टीले गराउने हो होइन त्यो हुन्छ यो अलिकति लामो चाहिँ नि होला तर अब के गर्ने राजीनामा राजीनामा दिएको अवस्थामा सजिलो सजिलो कि होइन उल्लङ्घनको आरोपमा उहाँलाई बर्खास्त गर्न सक्ने रहेछ हामीले टेकेको धारा भनेको चाहिँ नि त्यो धारा उनानब्बेको म छ कतातिर छ त्यो दल त्याग गरेको अवस्थामा अब त्यो यो घटना घटिसके पछाडि त प्रक्रिया लामो छ यसो भनेर नगर्ने कुरा त भएन ठिक छ अब केही प्रक्रियागत त्यहाँ मिलेको छैन भने मिलाउने कुरा पनि होला अथवा हामीले गर्दाखेरि त्यो पुगेको छैन भने फेरि त्यसको हामीमा जवाफ मागेला जे होला तर यो प्रक्रियामा गयो यो ढाका कुमार श्रेष्ठको यो विषय पुरै एक हिसाबले टुङ्गिन सक्दै तपाईँको पार्टीका सभापति जो गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँका सन्दर्भमा पनि एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ कि जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु सम्बन्धी ठेक्का दिँदाखेरि चाहिँ जो सार्वजनिक खरिद ऐन जो पालना गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरिकन अलिकति गलत नियत राखेर फास्ट ट्र्याकबाट त्यो गराइयो यसमा चाहिँ व्यापकै छ है भनेर समाचारहरू आइरहेको छ के हो एकपछि अर्को गर्दै कहिले तपाईँको पार्टीका सांसद कहिले धेरै चाहिँ सभापतिकै यो के आइरहेको ठिक छ यही त ठिक छ अब यो त आउँछ यो त यही त हो नि आज हामी जहाँ छौँ जुन जिम्मेवारीमा छौँ त्यहाँ त सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो नि त यो आउँछ आउनुलाई आउनुलाई अन्यथा लिनु भएन तर आएको कुरा जसरी आएको छ त्यस्तो हो भने त्यसले पनि हामीलाई फेरि होला हामीले भोग्नुपर्ने कुराहरू होला तर यो आज भर्खरै आएको मैले कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको कुरा गर्नुभयो मैले पनि हेरेँ म आफै पनि बुझ्दैछु किनभने आज भर्खरको कुरा अब थाहा थिएन हेर्दैछौँ ठिक छ अब आउन त हेर्नुहोस् कस्तो भने यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सांसदले गरेका कुराहरू त आउनुपर्छ त को पनि आउनुपर्छ अनि पो हामी जवाफदेही हुन्छौँ अनि पो हामी एउटा भनौँ न सुशासनको जो हामीले गर्ने गरेका कुराहरू ठिक छ अहिले जसरी आयो त्यसमा उहाँको कुराहरू होला उहाँको कुरा पनि आउला अन्य अन्य अन्य संस्थाहरू अब सार्वजनिक खरिद त्यो समितिले हेर्ला विभिन्न कुराहरू छन् तर आउनु आफैमा उचाइ नै होइन अब तपाईँले भन्नु तपाईँ <laughs> एउटा फेरि निहितार्थ तपाईँ के पनि होला भने किन यति धेरै आइदिएको होला भन्ने हो भने अब यो चाहिँ आजको समय हेर्नुहोस् राजनीति आजको समय आज हामी जुन समयमा छौँ तिन ठाउँमा निर्वाचन लडिरहेका छौँ हामीलाई हिजो केन्द्रीय कमिटी बसाउन पनि कति गाह्रो भयो तर यो अब फेरि यसो भन्नु पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन मलाई समयको त के कुरा भयो तर निर्मम चाहिँ नि हो अब यो ठिक छ यो मिडियाले खेद्या कि तपाईँहरूलाई <laughs> एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई हुन्छ नि जस्तो तपाईँले अघि नै कति राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो कि त्यो धेरै पुल पुल ल्यायो भने पनि त्यो मातिन्छ नि त मान्छे होइन बच्चा बच्चीलाई पनि धेरै माया गरियो भने पढ्दैन यो गर्दैन भनेर भने जस्तै तपाईँहरू त पार्टीका हिसाबले शिशु अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन समयका हिसाबले त्यो समयका हिसाबले शिशु अवस्थामा हुनुहुन्छ यही बेलामा चाहिँ अलि धेरै भनिरह्यो गल्तीहरू औँल्याइदिरह्यो भनेदेखि ठिक हुन्छ भनेर मिडियाले पनि सहयोग गरे होला भन्ने ढङ्गले कोही कोही बेला सोच्नुहुन्छ कि तपाईँहरूभित्र चाहिँ त्यो पार्टीभित्र चाहिँ यो मिडियाले भनेर के तपाईँले भनेको जस्तो म यो सबै गरेर उहाँहरूले हामीलाई एउटा गजबको एउटा जबरजस्त र एउटा आजको युगको पार्टी बनाइदिने हुनुहुन्छ त्यसको लागि म चाहिँ धन्यवाद भन्छु मिडियालाई धन्यवाद चाहे त्यो अडियो प्रकरणमा होस् चाहे इरेस्ता विषयमा होस् मिडियालाई यो एकदम उहाँहरूको हामीप्रतिको एक खालको यो बिग्रनु हुँदैन बन्नुपर्छ यो यो सुध्रिँदै जानुपर्छ हिजो जे कमी कमजोरी भयो त्यो कमी कमजोरी औलाइदिएपछि त फेरि हामी त्यो गर्दैनौँ नि त जानेर त गल्ती हुँदैन नि त थाहा गल्ती भने थाहा भएर त गल्ती हुँदैन मलाई लाग्छ यो हामीलाई एउटा राम्रो पार्टी बनोस् भन्ने सद्भावनै हो उहाँहरूको त्यसको लागि म चाहिँ धन्यवाद भन्छु अब सरकारमा कहिले जाने त्यो कुरा भएको छैन सरकारमा हामी जाने नजाने कुरा भएकै छैन तपाईँहरू निर्वाचन सकिने बित्तिकै जानुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले हुन्थ्यो भन्ने छ अब विशेष गरी अहिले सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूले तपाईँहरू बाहिर नबस्दिनुहोस् कति राम्रो कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूले तपाईँहरू आयो भने काम गर्ने कम्पिटिसन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ भनेर केही अहिले अहिले मन्त्री मन् क्याबिनेटमा हुनुभएको मन्त्रीहरूले मलाई भन्नुभएको छ सन्तोषजी तपाईँहरू आउनुहोस् है तपाईँहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले काममा प्रतिस्पर्धा गर्नु पाउँछौँ कि भन्ने आश छ यो खालको सद्भाव छ उहाँहरूको आइदियोस् भन्ने छ अब हामी चाहिँ नि अहिले हामी हामी पार्टी बनाउनु छ निर्वाचनमा किनभने पार्टी सभापतिको जुन जुन एउटा वैधानिकता जनताको अभिमत लिएर उहाँ जहाँबाट आउनु भएको थियो त्यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यो छोड्नु पऱ्यो र अब त्यसलाई फेरि हामीले रिन्यू गर्ने भन्छ नि त्यसलाई त फेरि हामीले त्यही त्यही वैधानिकता लिएर आउनु पऱ्यो त्यस पछाडि फेरि कुरा मिल्यो मुद्दा मिल्यो गर्ने भयो भने जान पनि सकिन्छ तर अहिले पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा हामीले छलफल चलाएको छैनौँ अन्त्यमा तपाईँहरूले अरू पार्टीका मान्छेहरू पनि धमाधम तानिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एकजना अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लालाई पार्टीभित्रभित्र आएर टिकट पनि दिनुभयो अर्का एकजना रमेश खरेल होइन उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले त आफ्नै पार्टी खोल्नु भएको थियो उहाँलाई पनि आफ्नैतिर तानिएर टिकट दिनुभयो अरू त्यस्ता को को मान्छेहरू आउँदैछन् तपाईँहरूको त्यस्तो त ठ्याक्कै नेमलिस्ट त छैन तर हाम्रो कुरा के हो भने साँच्चीकै यो देशलाई बनाउँछु केही गर्छु भन्ने भनौँ न एउटा छ त्यो सोच छ र अलिक विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेर जस्तो स्वर्णिम वालीको कुरा होइन उहाँको योगदान धेरै ठुलो छ नेपालको लागि मात्रै होइन विश्वकै लागि उहाँले सक्ने आफ्नो ठाउँबाट उहाँले प्राज्ञिक योगदान दिनुभएको छ त्यो खालको सबैलाई स्वागत गर्छौँ हामी किनभने यदि हामी साँच्चीकै नेपाल बनाउने देशै बनाउने हो भने त हामीले मात्रै त सक्दैनौँ नि त धेरै हामी जुट्नुपर्छ त्यो धेरै जुट्दाखेरि धेरैतिर तिरबाट यदि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ र यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने हामीले बनाउन खोजेको पार्टी त्यो खालको पार्टी पनि हो त्यो भने हामी अन्तिममा भन्दा भन्दै पनि फेरि यो सोधिहाल्न मन लाग्यो यहाँको समाज छैन यद्यपि जस्तो अन्तिममा यो चाहिँ एकदम यहाँलाई मैले सोधेँ जुन कोर टिमकै विषयमा यो धेरैले कोर टिम कोर टिम जता सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यो कोर टिम जता हेऱ्यो कोर टिम <laughs> आइरहेको भएर मैले सोधेँ होइन जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठले त भन्नुभएको छ क्यारे कहीँ कतै म खोलिदिन्छु ठिक छ भनेर होइन जस्तो उहाँले कोही कसैलाई तपाईँको पार्टीका जो कोर टिमका जो मेम्बरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूमाथि छानबिन पार्टीले गर्छ एकदम एकदम छानबिन मात्रै होइन हिजै त्यो प्रेस मिटमा शाहबाजीले भन्नुभएको छ होइन तपाईँहरूमध्ये कसैको नाम आयो भने तपाईँलाई पनि बहत्तर घन्टा मात्रै हो भनेर भन्नुभएको छ त्यो त गरिहाल्छ भने नगर्ने कुरै छैन त्यसमा यसै गरी द्रुत गतिमा एकदम एकदम एकदम द्रुत गतिमा रिजल्ट अफकोर्स हुन्छ हुन्छ त्यसमा डाउट नगर्नुहोस् त्यसो गर्ने भने त हामी सुध कसरी सुध्रिन्छौँ त्यसो गर्ने भने हामी कसरी पार्टी बन्छौँ हामीलाई त पार्टी बनाउनु छ यो समाज परिवर्तन गर्नु छ विकास गर्नु छ यत्रो सम्भावना भएको देश आज हामी यो अवस्थामा कसरी रहिरह्यौँ कसका कारणले रहिरह्यौँ यस्तै व्यतिथिको राजनीतिले होइन कहाँ पुग्नु पर्थ्यो हेर्नु त सानो म केही देशहरू म युरोपका केही देशहरू यता साउथ एसियाका केही देशहरू घुमेको छु यस्तो देश मलाई देखा एउटा देश देखाइदिनुहोस् त यति विघ्न सम्भावना भएको देश संसारमा छैन एकदमै यो कोर्टिम कोर्टिम भनिरहँदा यही विषयले कति हाने हाने हाने हाने गरिरहेछ होइन अब बरु यो के रहेछ भनेर तत्कालै एउटा यो छानबिन समिति केही हालौँ भनेर यतातिर लाग्नुहुन्छ कि हामी गरिरहेछौँ लाग्नुहुन्छ एकदम गरिरहेछौँ कहिलेसम्म आउला तपाईँहरूका तर्फबाट चाहिँ कहिले सुन्न पाइएला या रहेनछ भनेदेखि छैन भन्ने कुरा अहिले पनि जसरी तपाईँको पार्टी सभापतिले बहत्तर घन्टामा भनेर जो समय दिनुभएको थियो त्यसै गरी कति दिन या कति महिना या कति वर्षमा चाहिँ त्यो कोर टिमका विषयमा तपाईँहरू छानबिन गरिसक्नु होला रहेछ भने पनि रहेनछ भने पनि छैन है त्यो चाहिँ गलत हामी हेर्दैछौँ हामी खोज्दैछौँ के हो अन्य कुराहरू पनि कहीँ कतैबाट इन्फर्मेसन पाइन्छ कि कसैले कुरा गरेको छ कि भनेर हामी खोज्दैछौँ सरी मलाई अहिले पनि के लाग्दैन भने त्यो छ भन्ने लाग्दैन यदि छ भने पनि सबैभन्दा सजिलो त ढाकाजी आफैले भनिदिए राम्रो किनभने उहाँले यदि उहाँसँग त्यो कुरा भएको हो भने उहाँले ल्याउनु भएको कुरा हो यो त्यो भनेदेखि हामीलाई सजिलो होइन भने पनि हामी हाम्रो उहाँले अब कथम उहाँले भन्नु भएन भने पनि हाम्रो खालको एक खालको हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौँ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ व्यस्तताका बिचमा पनि समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि अहिले हामी विशेष गरी मलाई के लाग्छ भने हाम्रो कुराहरू जान जरुरी छ किनभने कतिपय अवस्थामा हाम्रो कुराहरू ठ्याक्कै नबुझेको पनि हुनसक्छ यस्तो बेलामा मलाई र मेरो पार्टीको कुरा गर्ने मौका दिनु यसको लागि धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक वृन्दा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार